Biswap. Обзор, возможности, конкурсы. Поехали. Доброго времени суток, мои дорогие подписчики, также мои дорогие зрители. Как всегда, я рад вас приветствовать у себя на канале Моряки Криптовалютчики. Подписывайтесь, если вы не подписаны. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Также участвуйте в моем постоянном конкурсе на канале Ссылочка будет под видео. Э, назрел вопрос, много часто меня начинают спрашивать по поводу Biswap'а, моих дальнейших действий. Ну, во-первых, ребят, <clears throat> мне сам бисвап очень нравится. Во-вторых, Здесь я уже заработал достаточно приличную сумму, если сравнивать с предыдущими проектами, скажем так, и сравнивать с дропами, баунти и так далее. Э, давайте вкратце. Первое, положительное. Пройден э, аудит серика. Это супер. А, второе. Постоянно добавляются пулы. Постоянно добавляются пулы. Это тоже хорошо. Партнерство с Bitfury, казино. Это тоже хорошо. Теперь, ребят, для здравомыслящих. Вы должны понимать, что курс никогда не будет расти только вверх. Естественно, будут просадки. Свапалка создана для того, чтобы на ней зарабатывать. То есть в какой-то момент собралось определенное количество людей, они набрали определенное количество этого токена BSW, естественно, они его продали для того, чтобы кто-то зафиксировал вложение, кто-то зафиксировал, как и я, уже прибыль, поэтому здесь неизбежно падение курса. Дальше, что я хочу делать в дальнейшем? А, значит, я на данный момент времени, сейчас я вам покажу, 300 токенов я продал на днях по 1.7. Эту сумму я пока держу. Вышло у меня что-то в районе, по-моему, полтора или два BNB. Не буду вас обманывать точно, не помню. Значит, я буду следить за курсом, если он будет плавать. Думаю, что будет еще рост. Опять же, это не моя финансовая рекомендация вам. Я высказываю просто свои мнения, реш... мысли решать должны вы. Но вы сами видите, как здесь э, происходит развитие. Также я оставлю вам ссылочку на Twitter. Также вы эту ссылочку можете найти здесь. Обязательно зайдите. Обязательно, как я, поставьте здесь колокольчик и следите за новостями. Видите, мне постоянно приходят новости. Здесь постоянно проводятся конкурсы. На данный момент проходит конкурс по Твиттеру, проходит конкурс по Ютубу, проходит конкурс по ретвитам. Можно дополнительно заработать. А теперь переходим э, к ланчпулу. Вот, то, что я вам говорил, если вы помните из предыдущего видео, у меня здесь было более 600 монет. Ровно половину я продал, зафиксировал и я держу. Буду закупать еще, если курс будет стоять на месте. Если он будет падать, значит по-любому буду закупать. Дальше. Дальше. Напоминаю вам о реферальной программе. Очень часто мне этот вопрос говорят 5%. Вы должны обратить внимание, что 5% вы здесь получаете от прибыли. Не от того, что, допустим, вы мой партнер, вы вложили 1000 долларов, и я получил за это 5%. Нет. Здесь рефералка не такая уж и большая. 5% вы получаете именно от прибыли. То есть вы, допустим, вложили 1000 долларов, на 100 долларов вы намайнили, вывели. Вот с этих 100 долларов я получу от платформы 5% за то, что я привожу сюда людей так же, как и вы должны приводить. Вы можете брать мои видео и приводить сюда людей. На данный момент времени здесь две рефералки. Рефералка по фармингу, то есть это рефералка с фарма, и рефералка по ланчпулу, то, что я ложу. То есть я майню BSV, и получаю БСВ. В дальнейшем они хотят запустить еще третью. За каждый своп, который будет делать ваш партнер, они тоже будут вам платить 5%. Поэтому подытожим. На самом деле мне здесь нравится. На самом деле отсюда выходить я не буду. А, по поводу скам, не скам, пока я, лично я, это мое субъективное мнение, скама я здесь не вижу. Как они будут дальше развиваться, я очень надеюсь, что они эту монету к чему-то прикрутят и эта монета будет иметь еще какую-то ценность, кроме майнинга, тогда будет космос. Но я однозначно отсюда выходить полностью не буду. Спасибо вам за внимание и до связи, до следующей монетки.